Anda. Terima kasih. Nyuwun kami Itulah. para penumpang 6 a e, ganti nomor penerbangan IN kali pitu sekawan tujuan Denpasar Kasumangga akan minggah motor makhluk kios itu rumah itu Pola penumpang Kasumangga akan HP. Tandek Somali Sakasi Panjenengan motor nomor attention please 6A e, passenger on flight number huh? IN 2 7 who leaving for Denpasar are requested for the aircraft crew gate number 3. Please choose. Oh iya sih. Terminal B, guys. Terminal B, Bandara Adi Sucipto. Sepi. Hah? Itu pada gawa nih binatang enak. Maksudnya dipakai tanah enak nak? Surat, surat, surat. Oh. Mana pakai? Terus dia turun kan? Hah? Urung konang apa nek? Kae kok. Kayak ya. mau pilih tegak Peace. Lumat banget. Hah? Ndi. Ndi. Ya. Kuda-kudaan. Apa? Wis. Bandar Utara, Adi Sucipto mau terminal B ya Thank you.